अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक जियाल मुश्किल गे जब तू रही के रहे दिल गे अरे जोरे कोइले बाहर जियाल मुश्किल गे जब तू रही के रहे दिल गे जोरे हरा जाई कोइले बेवफाई काहे ऐसन काम कइले जोरे तोरा माई के प्यार के नाम बाटा तारे छोड़ के दिल हमर तोड़ के तू बस शाम कैले रही तोहरा के अपन मन ले प्यार के बारे में कुछ न जान ले रवि रामू से कोई लेगा दहारी जाके दोसर के के दूसरा तो के अपना मन ले सोनू की तकार के जीना की बेकार के जीना हराम कइले जोरे तोरा माई के प्यार के नाम बादा नाम कइले जोरे तोरा माई के प्यार के नाम बादा नाम कइले अरे जोरे अपन music digital recording studio Maniyari